Egaa waan baay'ee bifa garaagaraatiin bifa diraamaatiin bifa walalootiin bifa sirbaatiin isin iyyuu barataniirtu waan xiqqoosinii jedha. Egaa uummanni Oromoo akka sabaatti dur irraa kaasee wareegama ulfaataa gagabbalee seenaan lama kaa'atu. Bara miilikii uummanni Oromoo keessa'uu Oromoon gara bahaa gara kibba bahaa jiranii iru, gagarii harka muramaniiru iru, harma muramaniiru gagarii dhiigaa kagalaana lolaasanii jiru wareegama ulfaataa hangafoonni keenya kaleessa kafalaniini qabsoo summa oromoo summa nutti nutiladani, nuti turree isaan kaleessa sagalanii nutti kennan sun galmaan ga'uudhaaf wareegama kafaluutti jirra. Uummanni Oromoo yeroon inni itti summa isa adduma kau isin yaatanii gammachuu iddoo kanatti hirmaatan kana qawwee harkaa qabuun qottoo harkaa qabuun kau harkaa qabuun siirratti bahee bilisummaa isaa gonfatee jira. Isinillee kunoo uummata bilisummaa barbaadu uummata gammachuu warra bilisummaa Oromoo waliin kennamu ta'uu keessanii aduu kana keessa dhaabbatanii nuti gabbiftanii waan ta'eef baga gammachuu keessan gammachuu waraana keessanii isin gahee baga isin gahee jechuun barbaada. Asumantuna yuubaasee qabsoo qoonni keenya angamoonni keenya kaaka Taaddasaa Birruuba kaaka Eleboo Guutuuba kaaka Argisee Laggasaa Wagiiba wareegamaa fi aarsaa guddaa itti kafalanii dhiiga itti qabsanii hunkaa fi har'a waraabni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'eeti wareegama waloo qabaluutti jira. Uummanni keenya naannawa kanaa waraana bilisummaa Oromoo wajjinii baatanii rabuutti jirtu. wareegamaa. iddoon namoonni akka amnetti humna qilleensaa ta'e hojjechuu danda'u. Waraana leenjii bifa garaagaraa leenjii waraanummaa bifa garaagaraatii fi leenjii siyaasaan barate har'a kunoo ishee fuulduratti eebbifnee ni jirra jechuudha. Waraana kana jabeeffachuun dirqama keessanii mire. Dirqama keessanii moo? Hawaasni naannoo kanaa dirqama keessan immoo dirqama keessaniifi. Isinillee beekamtoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa uummanni kun warra argitee ilmi jalaa du'e warra obboleessi jalaa du'e warra haadha dhabe warra abbaa dhabe warra mana hidhaatti rakkataa ture warra halkanii guyyaa addaa gabrummaa keessatti bu'aa ture dhimmi maal uummata kanaa koorsuun ga'eef gaafatama keessan ta'a. Ga'eef gaafatama kana uffata fudhattu fudhachuu dandeessu uummata keessa kana adii qabamuu dandeessu uummanni kun bilisummaa fedha gabrummaa jibbeera addeeffatee gabrummaa jibbeera ga'uu dandeessa? Ilbuudha miti? Hamileen ati jabaattee jennaan ati jabeeffattee jennaan imallisaa asumaan gara Finfinneetti. Hamilee. ni lolnaa ni lolchiifnaa diinni ka'ee keenyatti dhufeeti mana keenyatti dhufeeti karra keenyatti nu loluu jira diina ka'ee keenya dhufee nu lolu kana ofirraa qolachuu qofa osoo hin akka himimmaa keenya argitee bara baraan nagalaa dhufe kana diina keenya ajjeefne himmimmaansaa yeroo inni boo'u laaluu irra jiraata. Boonyee isinilleen eebbifamoonni guyyaa Agar ijeen taa'amnarra waan jiruufi eh, eebba keessan irratti illee hirmaachuu hin dandeenye garuu bara gammadan yaasuun jaamata. Warri har'a har'a heddummtoota kanarratti argamtan waraanni bilisummaa Oromoo Bureeyyiin waraanni har'a heddummee kun humna qophaa'e orang argitee tinggi dhiqatiin kau harkaan qabuu danda'u kita kau gabrummaa dhiyaatee rakkatee lafa kana dhufe. kumnakalummaa deemfatee jibbe humna kanaa lolchiisu dirqama keessa hin taate humna kanaa akkina inni qabu guutuufiin dirqama keessa hin taate walii gallaa नबी लाची ने ठुकन देंगे यो आता जालन कले कदरे तनात वरे कबेसरे वरे कबर फाता का बोल दन ने बोला उम्मत कना कर रूम आया दन दे कावे ये तो को तुम मत नबी संभाल अगले तुम्ही रखनी उम्मत का उम्मत दिरो दे उनको उम्मत का नबी संभाल वरे कबर फाता का कवर उड़ावे रखो तेरे ने उन गावत कवर उड़ावे अमन कब्जों मेरी सुम्मा और मोन गावत कमियो dunnee ciccinnee xuroofnee uummata keenyaaf wareegama ulfaataa yoo tafaruu dandeenya qaba uummata keenya raga bilisummaatiif ga'uu dandeenya. Hawaasi keenya har'a aduu mana keessaa ya, kan dhaabatanii as jirtanii ijoolleen kun ilmaan keessan isinirraa ya, dhiiga lolu isinirra isiniif wareegamaniiti dhiiga keessan. ಜೊಲ್ಲೆಕ ಜಲೆಗೆ ರೋಕರೆ ರೀತಿಯ ಕಮುಗಳ ದೀನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸೂರ ಅವಾಂ ಬನಾಜಿರ ಇಸಾನ್ ಕನಾವಾರ ಯದಿ ಬೂಸುಡಾಬಿ ಕಬ್ಸಾವುತಿ ಇಸಿಲಂ ರೋಗ ಇಸಿಲಿರಾಯ ಗಮು ಕನಿರದೇರೋ ಗಮು ಯತೇರೋ ಲಗೆ ಕಮಸಾಯ ಕನಿರದೇರೋ ದಂದೇನೆ ವಾನ್ ದಂದ ವರಾನ ಬಿಸುಮ್ಮ ಅವರ ಒಬಿರ ದಾಬತ್ತು ನಿರ್ಕಮಸಾಯ ಚೀಜಿರ ಗಜ್ಜಬಾ ತೈ ಯಕ್ಕುನಿ ನಿರ್ಕಮಸಾಯ ഇതിലില്ലോ വരാണ്ട് ഒരു സുമ്മാവറവോ ഉമ്മന്റെ കുഞ്ചീനെ ഇലക്ക് ഉമ്മത്തറ കച്ചാത്തേ ഉമ്മത കലാകാരനെ അക്ക അപ്പാകനെ അക്ക ഉപ്പനെ തൊപ്പനെ തിങ്ങേ തിരികിലാടനെ ഉമ്മതകെ ഞകന വ്യാവേ സുമ്മായിത്ത കച്ചി സുണ്ടിരിക്കവ കഴിഞ്ഞതാ ഉമ്മതകെ ഞകന കുറുവു സുണ്ടിരിക്കവ കഴിഞ്ഞതാ ഉമ്മന്റെ കുക്കലേ ചബോവാറെ മലം പുള്ളേ അല അലാതെ ഹർറാ കൈനിരകാം namatti gaachana taanee irraa qolachuu danda'u qabna. Akka inni nagaa irra beekamu, akka inni qotatee alaa galu, akka inni wabbii gabaa namaa bitatee galu gochuudhaaf yoo biyyoo boqonnaa tokko malee akka kafaluu qabnu kamiyyuu kanfallee uummata keenya kana boqochiisuun dirqama keenya. taa'aati gurgurtaa fageenya. Gaafatama karaa ofitti fudhanna. Hin fudhanna. Taaddasaa Birruu taatee uummata keetiif wareegamta. Laggasaa Wagii taatee uummata keetiif wareegamta. Agarii Tulluu taatee uummata keetiif fannifamta. Kana uummati keetillee har'a sirraa dhagee jira burullee kana sirraa dhagee beekama. Irra deebiidhaanii ammallee wanti hin jedhu baga gammaddanii baga gammallee eebbi kun marsaa kurnaffaadha itti bufaa waraanni ni keenya baqachuun jira. Lafa keenyarra baqachuun dirqama isaati. Lafa keenyarra qajeelchuun dirqama keenya. Diina keenya aadaatiin lafa keenyarra baafnee binnee akkuma keenyarratti alaabaa sana gaggaafamutti imalli keenya gara fuulduraatti galatoomaa oolaa. Hamree hamree.